Juan Francisco, siempre estuviste confiado, me decías, es que hay que jugar pelota, esto no se acaba, es que hay que jugar pelota. ¿siempre tuviste esa confianza en ti? Siempre está confiado en mí, también eh, siempre confiado en el gran equipo que tenemos. Tenemos un equipo que en verdad no era para tener varias personas que tuvimos, pero nada, siempre tuvimos la fe en Dios y la valentía de que podíamos ir hacia adelante. Y cada pequeño que teníamos no nos levantábamos, veníamos con más fe para arriba, para arriba, a luchar y a guerrear por lo, como lo que somos, unos guerreros sangre azul. que los mantenía con calma después de que vieron la serie empatada? Aunque ganaron los dos partidos siguientes, en ese momento, cosa se puso tensa, ¿cómo se tranquilizaban ustedes? Nos tranquilizamos porque sabemos que teníamos el material, tenemos el talento aquí de ser campeones, y gracias a Dios pudimos demostrarlo. En la serie se puso 3 a 0, después se empató 3 a 3, nunca bajamos la cabeza, creo que la gran... Eh, armonía que había dentro del Clujado, fuera del Clujado, en el terreno, era lo que no siempre nos llevaba a cabo. Como dijo Maya, la ola más grande de este tsunami azul. Felicidades, Juan Francisco. Gracias. Seguimos con más.